Voilà, <laughs> rieccoci con il mio pacco nuovamente, ancora non spacchettato, non del tutto perlomeno. Allora, devo dire che eh, tra tutti quanti li avete scelti tutti, quindi li apriamo tutti. <laughs> Domanda delle domande. Why are you using toys even when you have a boyfriend? Perché utilizzare un toys o tanti toys quando hai già un fidanzato. Ecco, l'errore peggiore che si possa fare nel, nel pensare appunto all'autoerotismo è che fare autoerotismo quando si ha già un partner eh, sia... Eh, che ci sia bisogno di altro, che quindi il partner non è abbastanza, è semplicemente qualcosa di diverso, qualcosa da provare e credo che questa convinzione che si ha nei ragazzi è sempre dettata un po' da quest'ansia da prestazione. Perché utilizzare un toy? Perché, come ritornando al discorso del video precedente, eh, sono altre sensazioni, aumentano... Eh, la, la, la, il piacere, aumentano le, se le sensazioni diverse che poi è anche il motivo per cui crescendo e maturando una propria sessualità e si inizia magari a desiderare di allargare, di essere eh, poliamorosi o di essere promiscui eh, con altre coppie o con altri partner. Molti di noi probabilmente sognano di avere più di un partner e avendolo provato eh, una, una, situazione di promiscuità con un'altra coppia, posso dirvi che la cosa che ricordo più volentieri è proprio le sensazioni delle mani di altre tre persone su di me. Quindi eh, perché non utilizzare anche un toy? Perché no? Eh, perché non aggiungere piacere? Nel sesso, una regola importante, se si comunica, nulla toglie ma tutto può essere aggiunto, tutto eh, è lecito fin quando è consentito, fin quando c'è il consenso da tutte le parti. How to propose to add toys to wife? Which one to choose for starter? Come proporre alla propria moglie di aggiungere i toys al sesso e quali sarebbero secondo me i più consigliati per iniziare. Per iniziare sicuramente anal plugs se volete provare eh, il lato B altrimenti ci stanno sempre le vibrazioni. Da coppia si possono utilizzare gli anellini oppure eh, semplicemente regalatele un vibratore, vedete come reagisce, chiedetele se le piace chiedetele di utilizzarlo insieme a voi e senza di voi e successivamente poi è una cosa molto personale quindi si può scegliere con o senza vibrazione, gelli, ci sono mh, mm, tantissimi materiali gelli, versatile <laughs> il silicone e... tipo questo di metallo, di legno, di ceramica di qualsiasi tipo quindi semplicemente lì dovre, dovete farvi una cultura e capire cosa vi piace di più Satisfyer Pro. Ah, packaging. Uh, lui è un, un fantastico clitoride che non ho ancora provato, sembra bellissimo, molto discreto da portarsi in valigia Da questo lato abbiamo on off, vibrazione tenuto per un, per un secondo. Uh, wow, wow, Boom. Oddio, quante vibrazioni c'ha? 10. Drrr. 11 programmi ad onda di compressione e 10 programmi di vibrazione. questo il vostro fidanzato non ce l'ha, ma questo non vuol dire che lo sostituirete per Satisfyer Pro. Qualcuno mi ha scritto che voleva regalarlo alla propria ragazza ma era ancora indeciso quindi glielo facciamo vedere e vi do anche, ricordatevi che avete un codice sconto Danica 10 per acquisti sopra i 49 euro e Danica 20 per acquisti sopra i 69 euro su My Secret Case. Tu mi fai girare. Sono sicura che se lo regalate alla vostra vostro compagno uh sexy ideas da. viene con la sua porticino USB per essere caricato ed è così. Non mi sembra niente male. Le palette sono morbide. Mm. Niente male. Qua è duro, però serve per l'impugnatura. Qua è morbido, mi gusta. Trrr. Punto di carica qua dietro c'è un simbolino rotondo che ci permette di tada e per far girare teniamo premuto il tasto on per più di 3 secondi dice li fai girare viene anche con questo piccolo plug beh dalle foto sembrava più grande per chi volesse iniziare a sperimentare col lato B sicuramente può fare il caso vostro piccolino piccolino Uh, funziona? Mi piace! Niente male! Ho fatto un sondaggio chiedendovi se regalereste un sex toy al vostro partner, vostra vostro partner, e ehm, al momento abbiamo 774 voti per sì e 287 voti per no. Oh, che tristezza! Poi ho chiesto se lo regalereste a un amico o amica, cosa che io sono quell'amica che vi regalerebbe un sex toy, l'ho già fatto un paio di volte e continuerò a farlo perché è un gran bel regalo. Ovviamente devi sapere a chi regalare questo sex toy, se siete in confidenza potreste assolutamente farlo, anzi dovreste farlo. Ve lo dice anche... Tu mi fai girare. <laughs> nelle Sexy Ideas. Uh, ci regalano anche una canzone su Spotify, figata. Uh, qualcuno mi dice che non conosce le palline e non ne conosce l'uso. Oh, che carino! Viene con una sacchettino. Eh, be happy! Istruzioni per l'uso, come sempre. Allora, l'utilizzo delle palline è vaginale che è generalmente vaginale. Se ascoltate bene, le palline hanno delle altre palline dentro. Ne abbiamo due così e uno così. <laughs> Io le adoro perché servono a riattivare ehm, eh, la, sen la sensibilità nella zona pelvica e vengono utilizzate tantissimo dalle donne successivamente ai parti e possono essere utilizzate comunque da tutti potete camminarci, potete farci shopping, potete andarci a fare la spesa eh, potete starci in ufficio Questo, queste palline qua dentro si muovono al muoversi ai vostri movimenti seguendo i vostri movimenti sono delle piccole vibrazioni che eh, poco percettibili che vi mantengono in uno stato di eh, sensibilità continua. A qualcuno potrebbero provocare un orgasmo, a qualcun altro no, però comunque coadiuva il piacere e la riattivazione della zona pelvica. Palline della geisha, molto utili per eh, piacere distribuito nel tempo durante la giornata ma non troppo forte. Puro piacere! Adoro questo lubrificante perché è a base d'acqua, quindi io non amo in genere utilizzare lubrificanti che riscaldano, raffreddano, che danno sensazioni eh, diverse. Ne ho provati un po' di tutti i tipi, però devo dire che mi trovo benissimo con quelli a base d'acqua e con oli. Eh, olio di mandorla, eh, olio di cocco, eh, oli naturali eh, che si utilizzano per i massaggi e c'è anche effettivamente un olio molto particolare, il CBD, che ho provato e oltre all'odore molto piacevole eh, lascia mm, una, una bella sensazione e aiuta tantissimo per il sesso anale. Di lui comunque continueremo a parlare un'altra volta. Tutti i link relativi ai giochi recensiti li trovate giù in descrizione, seguitemi anche su Instagram e Twitter. Ci vediamo al prossimo video.